我凶吗？搞错了，再来。Nice。对 天啊！就是我们，直应该让过去在这跑，问他问我，你怎直接打我？嗯。来，再拍。